お腹を引き締めたい人は一緒に3分頑張っていきましょうはい、皆さんこんにちは、タートルです。 本日の内容なんですけども、レジスタンスバンドを使った下腹腹筋を各1分3種目一緒に頑張っていきましょう。今回初心者向けですので、いろんな方ができると思います。3分間腹筋をやり続けることによってお腹が引き締まります。レジスタンスバンドがない方はですね、なしでも OK です。ですが、レジスタンスバンドを使うことによって、今行っているエクササイズの強度を上げることができます。 もちろん慣れるにつれて強いゴムを利用するだけなので是非ね購入をおすすめします今回は一番柔らかいゴムを使用してください3分間頑張っていきますから強度の強いゴムを使ってしまうと必ず疲れてしまいます疲れたい方はですね一番硬い分使ってもいいんですけれどもできた方はかなりすごい今回は一番柔らかいやつでいきましょう足首に通します 足を動かしていきます手を前に伸ばしてですねお腹を引っ込めてできれば腰が床についた状態で行っていきますゴムをしっかり引っ張ることによってお腹が疲れてきますしっかりゴム引っ張ります 長い長い1分長いああ1分長い今度は引っ張りますしっかり足を抱えることによって下腹に効きます 長い1分長い痛いお腹が痛い時間がわからないここが見えない今何分あと何秒だよしくるくる 今度は足を抱えていきますゴムを引っ張ったままです長い3分長いお腹が痛い足伸ばしたらお腹が裂けそう 足伸ばしたらお腹が痛いみんな今お腹が疲れたっていう同じ気持ちだと思います お腹がお腹が痛いお疲れ様でした長い長い3分長いちょっと長すぎた頑張りきった方よかったらコメントよろしくお願いいたします平気でしたよとかきつかったですよとか途中で諦めましたよとか コメントお待ちしてますんでよろしくお願いいたしますということでお腹をしっかり長い時間動かすっていうことはですね腹直筋だけではなく腹横筋や体幹部にしっかり効きますから姿勢が良くなったりお腹を押さえる力が身についたりメリットだらけでございます 今回3分間頑張っていきましたけど間が5秒しかなかったんでお腹が全く休まりませんよねもうとにかく次のエクササイズの説明する時間もなかったですたったの5秒でしたからこれがねしっかりお腹に効くんですよ長い時間使ってるってことが今回レジスタンスバンドがなかった方はですねまあ負荷的にはちょうど良かったかもしれませんですがこのバンド使うことによって劇的に腹筋が疲れやすくなりますから持ってない方はですね是非用意しておいてくださいこんなたったゴムのバンドなんですけどもこいつがめちゃめちゃ強敵です 強度を上げるためにはゴムを強い分に変えればどんどんできますから今行っているエクササイズスクワットや足痩せのメニューなどにこれを使うことで痩せるスピードが上がります筋肉つくスピードも上がりますエクササイズも上手になりますですのでぜひご用意しておいてください今回3分間腹筋でしたよく頑張りましたお疲れ様でしたこれからも少ない時間で効くエクササイズを紹介していきますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました